pot. Hmm, that didn't sound right. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, uh-uh. Yep. All right, that's an example of a squib load. This is why when you're firing handgun or any kind of guns you're shooting hand loads in, or factory ammo, if something doesn't sound right, Never tap and rack and keep shooting. Always check the barrel for bore obstructions. If this bullet would have been pushed far enough into the barrel for another chamber to car or another cartridge to chamber behind it, it could have devastating effects. There you go. The that? I don't know, but I no longer want to shoot. <laughs> 如果说你看过这个 Magpul 的这个手枪教学视频啊，然后发现这个供弹不顺，然后你要知道 tap, rack, 然后 shoot，呃，你要是这个玩的特别溜的话， <laughs> 但是你要遇到 screw low 的话，你会非常非常危险，因为这个会导致什么呢？就跟片头一样。 好，今天我想给大家讲讲这个 script load，什么叫 script load，然后如何去甄别是 script load，然后包括如何去对吧避免这个这种事情的发生。呃，首先呢，给大家讲一个故事啊，因为这个 script load 呢是我这个算是玩枪玩了十多年快二十年吧，这个第一次遇到对吧？呃，怎么遇到的呢？就是因为有一次，就是有某一天去靶场说，哎，那我去靶场练练枪。 对吧？Stagalo 好久没打了，对不对？这个 XE，然后哎去试一试，然后呃就带了很多这个品牌的这个子弹啊，然后练习弹嘛，对吧？大家能看到的，对吧？幺幺五格令的这个九毫米，呃就去靶场练，练着练着练着呢，就是对吧？哎，present 对吧？啪啪啪打都没问题，然后突然有一下就是哎我感觉这个这个这个枪我怎么怎么激发了它没有反应。 然后我觉得挺纳闷儿的，然后我就没没多想啊，可能是因为这个这个这个，我当时以为说，因为我这个枪好久没保养，因为，呃，这个这个油管上有另外一个战术博主啊，他叫爆炸饺子，对吧？就他他说他的这个二零一是经常的这个擦，经常的保养，我的呢就基本不擦也不保养啊，我记得都都已经锈迹斑斑了，如果大家能看得见的话，这个地方都已经里边都开始生锈了，就是我用东西是比较糙的，所以为什么我选用。 军军规或者军品的这些东西，当然这扯远了。呃，我当时是觉得可能是因为这个这个扳机啊，这个或者说这个击锤，它这个激发的力度不够，然后导致它这个呃没有正常的击发，对吧？然后当时没多想，然后后来呢，发现呢，其实没多想呢，有点危险。为什么？就是因为我当时就是 tap rack，然后打算再再激发。 呃，好在什么呢？好在这个 script load 呢，是它，我觉得是可能是没有装药，或者是这个火药本身有问题，它是完全没有激发，所以说这个子弹呢是卡在了这个呃 chamber 出去了一点点，所以说我当再想上膛下一发子弹的时候，它这个子弹是没有没有正常就是上膛的，因为它这个里边的空间不够了，所以说是卡在那里了，然后导致整个枪的这个 slide 是卡在这个状态，卡在这个状态，对吧？大家能看见吧？是这个状态，没有办法完全。 就是 going full battery 对吧？就没办法完全正常附近。然后当时呢，我就觉得很奇怪啊，就哎这什么情况？我操，枪出问题了吗？我就把枪打开对吧？整个打开，然后呢这样去看，然后发现里边没有卡任何的弹壳，什么也没有。而且就是从这个角度看，看这个 chamber 里面啊，其实也是看不到那个弹头的。所以我当时就很很奇怪，说为什么就这个枪会卡？这个二零一不应该啊，这么这么好的枪对吧？ 然后当时我就找那个找那个对吧，这个靶场的管理员，我说我说哎，哥们儿，我这我这个好像有点问题，那个你要不要帮我看一下这个这个这个这个枪我要去拆，呃，因为里边没有办法正常激发。他说啊，没关系，你这都老会员了，拆吧，你干干干嘛干嘛。哎，I trust，you。我说 OK，那我就拆了。然后在靶场那个 b o s t 那里就把整个枪全部拆下来。然后当我把这个枪管拿起来这么一看的时候，里面卡了一个弹头，就 <laughs> 真的是，哎，让我。 既既高兴又悲伤啊！就是高兴的点是，得回我没有这个 tap rack，然后成功，然后打第二发。如果能打成功的话，我这个这个枪也拜拜了，估计我的手可能或者脸可能也会受伤。这个是让我非常感觉非常庆幸的一点。让我悲伤的一点呢，就是这这这个子弹啊，就是那一天的这个练习的时候，这一盒子弹发生了两个 scrape，就是 scrape load，就是不光一发。这第一发打完了之后，我就哦，这是打枪这么多年。 常在河边走，哪有不湿鞋的，对吧？哎，那就那就有一发就 OK，那我就接着打，接着压，把那个，呃，真要感谢这个这个呃，就是为此这个靶场的那个 Victor，就他帮我拿那个东西吹的，啪啪啪啪给敲出来的，花了挺长时间给敲出来的，呃，也帮我检查枪管没有任何划痕，没有任何问题，非常感谢 Victor，在这里，哎，谢谢啊。 然后他帮我弄完之后呢，我就想说，那我就接着再再搞一遍呗，然后再看看这个新的这个就是不是新的，就是下再接着压弹匣，然后再打，然后打了没超过三个弹匣，两个弹匣，然后结果第二发也是 skiblo，w 但这个 skiblo w 呢，怎么说呢，就是弹头要更靠外，就是更靠更靠枪管头啊，就不是在这儿，第一发是卡在大概这个位置，第二发呢是卡在这个位置。 然后我就觉得，我操，这个这一盒弹药我不敢要了，然后就直接就把那盒弹药就给扔了，然后就就就是就是这个这个，我不是说这个某个品牌不好，我只是说很不巧的是这这个品牌的一盒弹药我遇到了两发 s c r i p t 这个是我想给大家分享的一个点。嗯，好，那就是这个整个故事啊，就是我遇到了这个 s c r i p t 所以说呢，我 Scribload，所以说我想说给大家讲讲如何去。 啊，甄别这个这个 s c r i b t l d 因为正常来讲就是甄别嘛，对吧？呃，首先你开枪的时候，对吧？你会有正常的后坐力，而且声音会比较大。啊，当你遇到 s c r i b t l d 像我当时遇到 s c r i b t l d 的时候，因为这个我用的枪是这个 X c 所以说后坐力相对来说比较小，所以说没有明显感到说啪啪啪啪啪，突然不是没有后坐力，这个是没有后坐力，没有后坐力，没有后坐力，突然就是。 感觉枪卡壳了，你知道吗？就是完全是这种感觉。但是普通的，比如说你是用这个格洛克也好，或者是西格绍尔或者其他 HK 的这种手枪也好，通常来讲会感觉明显的有后坐力的上跳、上跳、上跳，突然就没有没有任何没有任何上跳了。然后这个时候往往就是你的 Scribble，就是一个很很明显的一个标志，你有 Scribble。而且另外一个呃标志就是枪声非常非常小，别的枪声都是啪啪啪啪啪，然后 Scribble 就嘣一声。 然后就是稍微有一点点烟，正常都是啪啪啪很多烟，对吧 s c r i p load 不一点点烟，然后这个时候你就知道你有 s c r i p load，有 s c r i p load 的第二步怎么办呢？不是说像这个哎贼战术对吧？弹匣啪一拍再一拉一打不能这样，你这样的话就因为前面弹头已经卡在这个枪管，不是不一定是哪个位置啊，我是比较幸运卡在了这个离车门不远的地方，所以第二发子弹没法进行上膛。 如果说这个 screw load 卡的比较靠外，比如说快到枪口的这个位置，你第二发子弹还能继续上去，里面有两个弹头，然后呢，这个时候你的这个火药的这个膛压会就是推不动两个弹头，但是呢，这个压力呢又无处释放，所以说会把你的整个枪就是这个整个 chamber 或者是某个地方直接啪就给炸掉，你知道吧？就跟这个开头的这个视频给大家讲的这呃展示的一样，就整个枪就会把就整个就炸掉了，所以这个呢是非常非常危险的，呃。 就是一方面就把就是就就是你身上可能会受伤，第二呢就是比如说你有非常非常宝贝这种对吧这种竞赛级的手枪，呃炸了对吧几千美金没了，这些非常非常可惜。所以说大家就是在靶场就是一定会注意啊，就是如果说你打手枪的时候，打打手枪的时候，如果说哒哒哒哒突然没声了对吧，那意味着什么呢？是你有 s k i p load 对吧？ <laughs> 嗯，所以说有 s k i p load 不要着急去。 呃，tap rack，然后继续射击。第一步就是把弹匣取出来。如果说你是在一个公共靶场的话，一定要找到你的这个 RO 啊，就是你的这个 range officer，跟他说明你觉得你有 script load 了，你要把枪拆了 verify。如果说那个有条件的话，你最好带一个这个长一点的这种 chamber flag，然后插进去，插到枪管里面，看看它有没有这个 obstruction。 呃，这是拆枪不用拆枪的情况下你可以做的。当然，我个人建议还是找 RO，然后呢，对吧？无论是 CSPR 也好，怎么样也好，然后找一个环境，然后你把你的枪能彻底的分解开，然后看一下你的枪管是不是有这个呃 s c r i b load 有这个阻塞物在这个枪管里面。如果有的话，对吧？它无论从这头出还是从那头出，对吧？或者中出，对吧？你把它弄出来，然后这样子你这个才能保证你后面不会炸膛，对吧？所以说炸膛很多的原因，其实很多的这个。 呃，怎么说？呃，引起的这个原因啊，都是这个 s c r i p load。其实真正说你这个枪呃正常击发，突然能能没有任何 s c r i p load 的时候突然会炸的话，那大多数情况是因为火药特别特别特别多。啊，当然这工厂的厂弹是很很少见，大大多数这种，呃，不除了 scrape load 之外炸膛，通常都是自己在家焊漏的，然后那个秤啊，它可能会失准，或者是有一些呃 malfunction，然后你火药加多了，然后炸膛。这是。 呃，唯一一种就是比较常见的这个，呃，除了 script load 炸糖，当然这个 script load 是比较常见的，因为这个弹药它有可能有很多因素啊，就是会导致 script load。但我们刚刚讲了如何去鉴别，对吧？第二个这个导致的原因。 呃，导致原因呢，首先第一呢，就是它这个呃火药没有装药，对吧？就是可能工厂流水线，哎，装药装的不够，这个压根就没有装药，所以说只是靠底火的那一点点压力，刚刚够把弹头推到 chamber 里面，这是第一种可能。呃，这也是我的这个情况啊。呃，为为什么我给大家后面讲啊？就是因为。 这个如果说你的里边有火药，但是火药没有正常激发，或者是受潮，这是另外第第二种原因，对吧？就是说，第一是没有装药，第二是这个它受潮。如果说受潮的话，其实你你激发的时候。 这个枪里面会有很多的这个火药残渣会散出来，所以说就是当时我搭，我当时把这个枪打开打开的时候，一点点火药残渣都没有，就是连渣子都没有，所以就大家都知道，就是这里面是没有任何没有呃没有燃烧的，没有完全燃烧，没有没有完全燃烧的火药，所以说这是连药都没有，就是完全就是底火，所以说它这个压力也不够嘛，只只是把弹头推到了这里而已。这个呃第二发这个。 他们家的子弹， <laughs> 我第一个是是它里面压根就没有装药，第二发是它装药明显感觉不足啊，就是为什么呢？这么说呢，就是因为也没有任何的火药残渣，因为枪里面都非常干净啊，就是没有那个黑颗粒的那种东西，也是打出去了，但是明显感到这个枪的这个呃压力非常非常小，就是。 就是感觉跟吃了泻药一样，就是特别没力，你知道，软趴趴就就是就打出去。但是我指的这个第二个第二个种类的这个 scribe，就是，嗯。 怎么说呢？就是对吧？压压的药非常非常少。第三种比较常见的情况就是，你可能会看到里面有很多剩余的火药残渣。这种情况往往是你这个弹药储存或者弹药制造的过程中，它可能火药的质量不好，或者是这个整个弹体受潮，然后导致这个有这个 scrib，就是因为它这个火这个怎么说呢？这个呃，里面火药受潮了嘛，对吧？没有正常燃烧，然后呢烧不干净，所以说它一打完之后它。 会看到很多的残渣，就是颗粒状的那火药，因为它点不起来嘛，所以说它就就散在那里，然后也也是有底火那么点点的足够的这个力把弹头推到你的枪管里，然后导致这个 squib，所以这是三种比较常见的这个这个呃原因啊。当然了，我是遇到了我我遇到了前两种就比较比较不幸啊，这这一这一盒子弹里面，当然了，这个呃这个油管的另外一个这个跟我一起打枪的小伙伴，这个这爆炸饺子他也是用了这个。 孩子的子弹，然后呢，他呢是也遇到类似于 Scrib 的情况，但是他比较幸运，他那个弹头是完全把那个把火药把完全把弹头推出去，但是他那个枪感觉就是特特别泄气啊，就感觉那个弹头可能飞出了不到十米远，可能就摔到地上那种感觉，就是。 呃，体验不是特别好，所以说我并不是单指，就是说这个牌子的这个弹药不好啊。当然，这个牌子弹药之前也也上过视频热搜啊，就是，对吧？小伙伴在在靶场打枪，弹壳弹到他的衣服上，然后就要啪，对吧？ <laughs> 所以说这个弹药有点意思， <laughs> 呃，最近他们他们弹药厂估计可能得看看这个翻翻黄历，对吧？看看生辰八字。最主要的是这个 QA 啊，要要做好。 然后这个呢，就是我想给大家分享一下什么叫 script load，就对吧？第一个如何去甄别 script load，就是打打打，突然哎，这个，呃，后坐力很小，基本没有后坐力，然后呢，你看或者是你这个这个靶子上也没有任何弹眼儿，然后包括这个枪的声音也非常非常小，你就知道你有一个 script load，对吧？这个非常容易鉴别。然后呢，第二个呢，就是呃，导致它的原因是什么？就是要么就是里面忘了装火药了，要么里面就是装药量不够，要么就是子弹受潮了，这个导致它这个这个所谓的这个。 呃，怎么说？这个火药没有办法正常的燃烧，对吧？这是比较常见的原因。然后呢，解决方式呢，就是呃，把枪拆了，对吧？然后把这个枪管架在这个这个外 i e 上面，然后把那个找一个软一点的这个这个柱状的硬物啊，然后慢慢慢给它敲出来就可以了。呃，不要着急使劲敲，就是慢慢慢推，慢慢慢慢推，慢慢推。如果说不动的话，你稍微再加点力，啊，就就就给它推出来了。所以说这个呢，对于对于就是最好找铜制的这个。 铜头的这个柱子，因为那样的话就可能对于枪枪管的这个伤害的可能性会降低一些。当然，你用正常的这个，呃，稍微圆滑一点的不锈钢的这种东西，其实也 OK 啊，只要不是特别锋利的，呃，都不会伤伤坏伤坏划坏你的这个枪管里面的这个这个这个这 chrome 这这个镀铬的这个涂层啊。所以这这个都不用担心。主要担心的就是说，呃，一旦发现 s c r i e 就停止射击，这是第一点，然后。 把这个枪管清清开，然后把这个弹头取出来，这是最重要的。所以说今天呢，就借这个视频想给大家分享一下，就是对吧？这，呃，怎么说，在这个靶场一定要注意安全啊，就是对吧？别别别耍帅，对吧？不是每个人都是张伟，对吧？枪一卡壳，一弹啪啪啪，一弄接着打，有可能就是啪啪一弄砰，然后就你就成张伟克他他对面的那个人了。 <laughs> 呃，好，那今天就是想给大家分享一下，就是我上周吧，上啊，应该上上周了，在这个靶场遇到的这个，呃，这个奇怪的经历又增加了嘛，对吧？好，给大家分享一下，然后呢，也想说，呃，帮助大家呢避免这个也走类似的这个这个这坑，或者是说遇到类似的问题不知道如何去处理，然后导致这个危险的发生，对吧？想就是这也是我做这个视频和做这个频道的初衷之一嘛，对吧？ 好，那今天就给大家讲讲这个什么叫 script load。然后，如果说大家学习到了什么叫 script load，然后如何去甄别，如何去处理，然后知道他们这个造成的原因的话，那记得在这个视频下方点赞、留言、加关注啊。好，那我们废话不多说，我们下期视频见，拜拜。